Non, non, non, pas du tout. C'est juste une amie. Moche, ridicule, herc et remoche. C'est dangereux par ici. Je suis sérieuse, tout ça est forcément l'œuvre du papillon. Évidemment Et des parisiens qui sourient, c'est inédit. Ah. Encore en retard.